हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की वीडियो सी लैंग्वेज की है और सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग कैट होता है एस टी आर कैट तो ये फंक्शन होता है इसी के बारे में आज सीखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें एम्प्टी फाइल लेनी है तो यहाँ फाइल पे जाकर के और एन यू पे जाकर के एम्प्टी फाइल ले लेते हैं और यहाँ पर हम हेडर फाइल बनाएंगे तो हेडर फाइल लिखता हूं मैं hash include S T D I O dot H ये हेडर फाइल हो गई हमारी फिर एंटर प्रेस करता हूं यहाँ पर अब एक और हेडर फाइल लिखते हैं स्ट्रिंग चूंकि हम स्ट्रिंग का ही प्रोग्राम बना रहे हैं तो इसमें इसे इंक्लूड कर देता हूं मैं स्ट्रिंग डॉट एच ठीक है डॉट एच यानी हेडर फाइल तो ये हमने लिख लिया अब एंटर करके नीचे आएंगे यहां पर हमें बनाना है मेन फंक्शन तो मैं यहां पे इंट मेन कर देता हूं आप मेन भी लिख सकते हैं तो यहां पे इंट मेन कर दिया हमने इंट मेन यानी कि कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा ये यहां पे ब्रैकेट को ओपन कर दिया यानी करली ब्रेसेस ओपन कर दिया अब यहां पे दो एक कैरेट टाइप का डेटा टाइप ले लेता हूं और यहां पे कर देता हूं str1 चूंकि स्ट्रिंग है तो एस टी आर वन भी वन ही कर देते हैं या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं एस टी आर वन ही रहने देता हूं मैं और यहां पर इसकी साइज मेंशन कर देते हैं ठीक है एरे में इसकी साइज दे देते हैं 20 ठीक है एरे की पहचान कैसे होती है स्क्वायर ब्रैकेट से होती है और अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो एरर आएगी तो यहां पर इज इक्वल टू यहां पर मैं आ, सबसे ज्यादा देवरिया कराने वाला हूं तो यहां देवरिया लिख देता हूं ठीक है पहला नाम देवरिया करेगा उसके बाद कहीं और का रहेगा तो यहां पे फिर लिखता हूं मैं कैर और फिर यहां पे लिख देता हूं एस टी आर ही था अब एस टी आर टू कर देता हूं ठीक है किसी तरह से और भी कुछ होगा तो एस टी आर आगे भी आप कर सकते हैं तो अभी पहले एस टी आर टू करते हैं और यहां पर इसकी साइज मेंशन कर देते हैं यहां पे इस बार साइज कर देता हूं फिफ्टीन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहां पे इज इक्वल टू का निशान लगाता हूं यहां पे कर देता हूं दिल्ली या तो देवरिया रहेंगे या तो दिल्ली रहेंगे भारत की राजधानी है तो ये कर दिया हमने और यहां से टर्मिनेट कर दिया टर्मिनेट करने के बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां पर वो फंक्शन लगाएंगे एस टी आर कैट तो ये लगा दिया हमने एस टी आर कैट और एस टी आर कैट लगाने के बाद पहला वेरिएबल था S T R one comma दूसरा वेरिएबल था एस टी आर टू तो दोनों लिख दीजिए और लिख करके बंद कर दीजिए और यहाँ पुट्स का यूज कीजिए पुट्स का यूज पिछले वीडियोज में मैंने बताया है आपको अगर पुट्स का यूज जानना है नहीं आता है तो आप बताइएगा कमेंट कीजिएगा मैं लिंक दे दूंगा ये हो गया और यहां से इसे टर्मिनेट कर दीजिए टर्मिनेट करके जो ब्रैकेट ओपन हुआ था ऊपर उसको क्लोज कर देना है आपका प्रोग्राम बन गया है और यहां से अब इसको सेव करना है सेव करते वक्त ये ध्यान देना है कि जो भी सेव करेंगे जो भी नाम देंगे हम इसको डॉट सी एक्सटेंशन देना बहुत जरूरी है तो मैं यहां नाम दे देता हूं इसको S T R I N G तो ये डबल जी कर देता हूं ठीक है और डॉट सी लगा देता हूं और एंटर प्रेस कर देता हूं तो ये प्रोग्राम हमारा बन करके तैयार है अब जब हम इसको चलाएंगे सबसे पहले तो कंपाइल करवा देते हैं तो ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया और अब इसको रन करवा देते हैं तो यहां से रन करवा दिया तो देवरिया और दिल्ली दोनों प्रिंट हो रहा है देख सकते हैं ठीक है आई होप की ये बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है